Опа, ага. Давай так. Давай, давай, так. Передемо. матки. Получается, друзья, работаем от генератора. Э, свет отключили часа 4 назад. Я думаю, через час и включат. Ну, работаем от генератора. І також запитана повністю весь сарай, всі насоси, весь дом. І ще й робимо. Хватає. От він без перерива робить вже скільки часов і нормально. Поки всім довольним, потім хочу узнати, скільки воно візьме бензина. По часам я засік. И от не буде света, там 4-5 часов, я заглушу, потім включу свет і спробую <clears throat> узнати, ну, налью, я знаю, скільки було, і узнаю, скільки, який розход в час. Ну, от на моїй, допустимо, нагрузки. І сварку ми не підключаємо, тому що ну, це воно не нужне. Ми діло в тому, що як є, е, що треба там підваримо, а так в основному у нас таке шуруповерти, маленька болгарка. Коротше отак. Ось така ситуація. Зараз ми всю кришу ви бачили в прошлом ролику. Так вона у нас зроблена стоїть. І зараз починаємо гнать прогони. Прогони і також там между двумя здоровими прогонами ще буде стоять дві стойки. Тут одна вона лежить, потім приваримо і друга, де дядь Саня ріже. Ну і отак гнати аж до самого верху треба. Цю сторону, ту і також тут ставить стойки і теж тут гнати. Все воно зв'язується, все воно виходить нормально. Все шикардосовське. Де соєднення брусків наш наш крабик, соєдинительна пластина. І отак ось усе потихоньку гонимо. От виходить, тут ще буде стойка і там. Ну, через кожні 2 метри стойка. І тут поверху вже відмірюємо дижем, буде одна труба сплошна в длину. Тому що тут ферма вона не нужна, вона не буде працювати так, як ферма, бо тут 5 опор. І також на цій стороні. Коротше, процес іде потихоньку, двигаємося. Не спіша, ну двигаємося. Отак. Ну а туди ще не лізли. Будемо робити е, посадочні місця для ферм на кожній опорі. Стойки, опора. І потім уже ж там закріпимо теж кожне стропіло. Коротше так. Отакі от у нас нюанси по ангару. Зараз будемо забирати поросят от барашки. Ну, коротше, дивіться, все побачите. Погода холодно, ну сонечко. Барашка на кипішу. Значить, друзі, дивіться, яка ситуація. Оцих поросят, що було 16 штук, ми забрали в 25 днів 5 штук, оставили 11 штук. Гляньте, які красавці. Всі один в один, які крупні, хороші всі поросята стали. Ну Тут небагато днів пройшло. От бачите, всі підрівнялися, як забрали тих 5 самих крупних. Я не знаю, скільки днів 4, мабуть, ми назад забрали. 5, да, десь так. Ну, дня 4. 5 забрали назад, дивіться, які ці 11. Вони вже і догнали, мабуть, тих. І сьогодні у нас 24 дня цим поросятам. І тут ще хуже ситуація. Тут крупних штук, мабуть, 6. І маленьких багатенько. Поэтому, ну, от навіть я даю отак насиплю їсти. І от маленький, там один чи два все время дергають її за вим'я, тому що не вистачає йому ось, допустимо. Воно живеньке, хороше, ну вони його відкидують, воно мале. А всі ж ці гугелі крупні, ось гляньте яке. Давайте я зразу його візьму і заберу. Ось крупний. Отакий. Да. І от таких ми зараз штук п'ять. 6 виберемо у неї, крупних, отаких гугелів у 24 дня. А мелоч всю оставимо тут, і хай вони ще так само дні за 10-11 за 11 піднаберуть і вирівняються, як ось оці справи. Тут так і є 15 поросят. Ну а тут так і було 16, 5 ми забрали, 11 осталось. Зараз оцих гугелів, отак поки вона є, ось крупний дуже. Ось, от уже ж. Вон, та їх багато тут крупних. Зараз будемо ловити. Поки вона відвлечена. Ось другий пішов. Крупняк, все. Від мамки уходимо. Ага, в углу в самому, так. Да третій, четвертий. Ось вони де, короба. Ось, толстолоби мої, а? Жевжики, диви які, чотири, ще треба два забирати. Та ви не бігайте вас поки. Ага, зараз. Високий. так да, да, да, да, я бачу. П'ятий. Отак. І тут така сама ситуація буде. Зараз вони... Он, он він. Здоровий. Ні, ось перед стоїть до нас голова. Біжи туди до мами. Оцей він саме. Оцей? Так. Барашка, їж спокійно. Який? Ось він стоїть. Оцей? Да. Спина. Ох, він самий хитрий. Ти бачиш, він під неї біжить. Зараз різко. Раз. Раз. Ти заразюка така жевжик ти. Все? Да, все. Баранеска, извини, що потревожили. От, бачите, друзі. Ось 6 штук. Тихо. Шесть штук крупних одібрали. О. А якщо я зараз цього не зроблю в 24 дня. О, якраз всі крупнячки. То цим Оці мелкі, вон дивіться, мелких. Раз, два, три, четыре. штук. П'ять є мелких, да? Даже може і шесть. отакі вони і остануться заморишу, ось як останній. Я її насиплю і всі бігають крупні, а ці мелкі э, бігають біля вим'я і смокчать, тому що їм не вистачає, вони, його, вони їх силою відталкують і все. І вони не можуть добратися до свого соска. В неї 14 сосків. И сейчас у нас осталось раз, два, три, четыре, шесть поросят мы забрали, девять поросят. Десять? Не, не може. Если мы 6 забрали чи 5? 6, значит 9. І в неї 15. 9 поросят на 14 сосках. Буде отлично. И 11 дней, я думаю, піднімуться ого. Ну так же сама, така сама історія ось з цим. Гляньте, ну любо дивитися, дивися на поросят, всі отлічні поросята. І вони вже догнали, мабуть, і тих, що ми забрали крупних. Дивіться, які живчики, бігають, мотаються. Ніхто вим'я не теребине її, тому що їм всім вистачає. Предстарт взагалі поганенько їдять, тому що молока вистачає. І вона не загулює. Тому в кого будуть такі опороси по 20 штук, по 18. Робіть так само і не пожалієте. В 22-25 днів забрали, а мелочь оставили, ну так, щоб вона не загуляла, щоб меншу половину забирайте. Да? І все отлично буде. Ну а тепер, друзі, поїдемо туди їх в новий сарай для доращування. І там зважимо, і теж узнаємо, який вес у них. Ну і все, і все так само і робимо, як і робили з цими. І покажу вам оцих 5 штук. Четвертий чи п'ятий день вони там не пам'ятаю, треба відео глянути, коли я знімав. Ну записували. Ну записували, ну е, подивитись, поноса в них немає. Густі какашки, все отлично. І, кстати, вони хрюкали, ну, типа, скучали там, по-моєму, щось взагалі недовго. Саме мало, да? Дня два і все, да. І зараз нормальні. Да, баранеска моя ти баранеска, худа, витягнули тебе, да? В неї такі, в неї, мабуть, покрупніше, да, чим в этой. Ну, а ви все радуйтесь, ви осталися. О, вон, диви, раз, два, три, чотири. П'ять штук маленьких є, мелких. Хай, піднімуться всі. да, все, уїжджаємо. Прощайтеся з мамою. Встретимся в новом сарае. Так, друзі. Коротше, переїхали вже в цей сарай. Е, на градуснику було 40 градусів. Двері відкрили, то стало 35. Ну, то є жарко тут. Е, буржуйка топиться. Будемо звішувати. Так, а тут отак. Нулі нули. Все, и начинаем, и он вот у клетку их. Кракливенький. Тихо, дівчатка. Скільки вік? 9400. 9400, 24 дня. Пошли. якісь крикливі, да? 9400, 24 дня. 15 поросят. Ого, хороший вес. Тихо. Скільки? 7500. 7500. Тоже хороший вес. У ну, 24 дня отлично. Що там нулі? Ага. Скільки? Ага. Біжи до своїх братів і сестер. Бачу, барашки крупні, так? Да? 20. 8 ровно. Ага. Бежи. Семь триста. бежи туда, до своей банди І шостий. Цить? Ну, сім кілограм. От такий, друзі, вес у 24 дня. Вес, я вам скажу, приличный. Сейчас я їм от тих поросят, а вон ті 5 штук. І подивіться, ну не незначительна. Ну все одно ті 5 більше, да, як? Да, ті 5 більше, яких забрав. Я зараз лампу оттуда заберу, а цим повісю, бо ці ж менші, тільки від мамки. 10 днів різниця. 10 днів різниця, так. Да. У барашки не хуже поросята, да? хоча барашка. І все, осталося в нас тепер слідущий раз будемо забирати у машки всіх 11 штук і потім через время у барашки всіх 9 штук. І всі поділимо, бо тут клеток у нас ну, розділю так на ті на три клітки і будуть ці клітки затарані. І з цих усіх кліток я тепер на щелеві виберу 25 штук, тому що 20 штук там малкувато. Можна ще 5 штук туди докидувати на вирост, на щелевих. А якщо зима морози, то можна всі 30 туди. Нормально було. Ну 25 саме буде золота серединка. За цих виберу 25, а все остальне заберу в той сарай. І цих же ж 25 відсюди туди перегоню, потім вже коли буду, коли тих усіх е, е, перед Новим годом оберемо на м'ясо. Ну так. Ці зараз покевкають пару днів і успокоїться, як і ці. Ці нормально вже. Їдять хорошо, какашок не видно їх. А, ось вибирали, дивіться, одні. Як э, эти. Не, не гузирики, а эти. Кукурузні палочки. Як кукурузні палочки. Хороші. Все, нема, не поносів нічого. Я думаю, у вас так буде. Беріть приміри своїх колег. А так, друзі, таким методом можна спасти і вирівняти поросят. Понятно, було б їх штук 10-12, ніхто б їх не забрав, вони були б там 35 днів чи більше. А так, і за те, що їх багато, ми отак поочередно крупняк відбираємо, а мелоч дотягується і вийде всі нормальні поросята. Так що то так. Ніяких там проблем особо в откормі не буде, тому що і е, поросята не маленькі, не, не засмоктані, не чаморошні. І так потихоньку, потихоньку я віса тут вікоставлю, тому що будемо вже. Сейчас туди-сюди і забирати этих умашків всіх. Не буду їх туди тягати, туди-сюди. От скільки мені писали, що багато поросят, вона їх не витягне. Витягують, усе нормально і всі поросята, е, ну, можна сказати, хороші. І не подавила особо, не та, не та. Так що, я думаю, все буде шикарно з нашими жевжиками. А пищать, як от мамки забрали, пищать. Вони ж самі це ж самі головні там були у барашків, самі крупні. А все. Жужжіть, не жужжіть уже все. Ну а ці... Та зараз обнюхуються, будуть он туди мордочки висовувати і обнюхувати друг друга. Так що, друзі, всім спасибо за внимание. Ой, тут жарища. Ну їм то лучше хай пожарче буде. Кожен день протаплюємо, щоб стіни були теплі. Тут опілки у нас, мабуть, так опілок. Ну, Більше, мабуть, так. Да. Тепло, хорошо. Ну а так. Коротше, всім спасибо за внимание. Жевжиків забрали. І тепер будемо забирати цілими виводками. Поділимо на три клітки, буде отлично. Всім пока!